Здравствуйте, дорогие женщины! Сегодня я хочу с вами поделиться медитацией для здоровья, для наполнения женской сексуальной энергии. Эту медитацию сегодня я предлагаю вам делать в позе лежа. Когда вы будете хорошо ее уметь практиковать, вы можете делать ее и стоя, и сидя, очень хорошая также поза для этой медитации, сидя удобно облокотившись о стену, ноги прямые. Поза э, во всех положениях открытая. Итак, я предлагаю вам лечь, удобно расположить вашу голову, руки, ноги. Поза открытая, руки и ноги не скрещиваются закрыть глаза и обращать внимание только на ваше дыхание. Постараться дышать так, чтобы когда живот поднимается и наполняется, был вдох. А когда животик сдувается, выдох. Эта медитация также называют дыханием матки. Свое внимание в этой медитации мы будем обращать на центр наслаждения, центр творчества, центр удовлетворения, который находится у нас ниже пупка примерно на 4-5 сантиметров. Вы можете сейчас положить ваши руки на этот центр и делать так называемое сердечко, как будто оберегая этот центр. Также, если обращать внимание на теорию об энергетических центрах, чакрах, это будет вторая чакра – Сватхистана – Когда мы наполняемся сексуальной энергией, мы становимся более живыми, наполненными, и наша жизнь становится интереснее. Мы привлекательны для всех людей. И жизнь наша становится более яркой, радостной, счастливой мы позволяем себе отказываться от вредных привычек и вследствие этого все больше и больше наполняемся здоровьем, жизненным тонусом. Также физиологический аспект этой медитации заключается в том, что мы будем обращать внимание на наши мышцы тазового дна – или промежности, как их еще называют. Также укреплять стенки влагалища, что очень полезно, физиологично для нашего здоровья, для здоровья репродуктивных органов и всех органов, за которые э, держат мышцы тазового дна. Эти мышцы редко тренируются, поэтому очень хорошо, если вы будете их тренировать отдельно. Кто практикует упражнения Кегеля или нефритовые шарики, научившись, вы можете совмещать эту медитацию с вашими упражнениями. Эти упражнения, конечно, необходимо делать согласовав это с вашим врачом. Что касается сегодняшней медитации, она безопасна и очень приятна. Теперь я перейду к ее психологическому воздействию. Энергетическое и физиологическое я вам уже рассказала. Что касается психологического аспекта, развивая это центр, центр удовольствия. Расслабляясь в медитации, вы получаете гармоничные отношения с окружающими, важными для вас людьми, энергию, повышение самооценки, уважение к себе, любовь и заботу к своему телу и, конечно, счастливую сексуальную жизнь. Любая медитация, расслабление, релакс, отдых очень полезно для вашей психики. Я желаю вам хорошей медитации. Кто не закрыл глаза, потихонечку закрываете. Глаза у вас тяжелее наполняются теплым, тягучим веществом, ресницы слипаются, мышцы лица расслабляются, расслабляется корень языка. Дыхание спокойное и ровное, расслабляется мышцы лба, щек, подбородок, мышцы шеи. Расслабляются мышцы спины и рук, мышцы живота. Дыхание спокойное и ровное. Вдох живот поднимается, выдох опускается. Расслабляются мышцы ягодиц, бедер, икроножные мышцы все мышцы ног, пальчики. выдышите спокойно и ровно. Все ваше тело наполняется теплой, тягучей, приятной вязкостью. Вы отпускаете все мысли и продолжаете спокойно дышать, как будто спите. Ваш живот поднимается и опускается. И вы перемещаете центр своего внимания сейчас к своей промежности и дышите теперь своей маткой. Выжимаете мышцы промежности при вдохе и отпускаете их при выдохе, проводя своим вниманием от промежности до матки. Вы знаете, как это делать, потому что это вам дано. Вы женщина. С каждым вдохом выжимаете мышцы промежности – и проводите медленно своим вниманием до матки, а затем выдыхаете. С каждым вдохом вы чувствуете, как теплая энергия земли и заботы наполняет вашу матку. С каждым выдохом вы ощущаете, как уходят невзгоды, страхи, контроль, тревоги. И вы говорите себе при выдохе «Я довольна». Вдох, выжимаете мышцы промежности. Выдох расслабляете. При вдохе выжимаете при выдохе расслабляете. С каждым вздохом вы ощущаетесь, как ваша матка наполняется теплой, коричневой, как шоколад, субстанцией, которая как бы утрамбовывается и укрепляет вашу матку. Со вдохом вы наполняетесь живой, теплой энергией земли. Ваша матка становится как шоколадной. С каждым выдохом вы расслабляете мышцы промежности, и с каждым выдохом уходят все ваши тревоги, страхи заботы. И вы говорите себе при выдохе, я всем довольна. Вдох, и вашу матку наполняет тягучая, теплая шоколадная субстанция. Выдох, тревоги, страхи уходят я всем довольна. Вдох следует за выдохом. Вы дышите сейчас маткой. Все внимание у вас в вашем центре удовольствия. Вы получаете удовольствие от себя – вы получаете удовольствие от жизни. Вы счастливы. В вашей жизни очень много радости, счастья, любви, наполненности. Вы продолжаете дыхание маткой, позволяя себе наполняться, наполняться наполняться и отпускать все страхи, раздражения, невзгоды, обиды на выдохе и говорить я всем довольна. Вдох, сжимаете мышцы промежности, проводя свое внимание промежности до матки, наполняя ее шоколадом. Выдох, отпускаете страхи, обиды. Я всем довольна. Вдох, сжимаете мышцы промежности, выдох, расслабляете. Вдох следует за выдохом выдох с вдохом. Вы можете дышать маткой, получать удовольствие, наполняя сексуальной энергией. Убедитесь, что ваша матка стала полностью теплая и шоколадная. Почувствуйте тепло ваших рук, которое согревает ваши женские органы. увеличивать сексуальную энергию, вы также можете помимо этой медитации с помощью танцев, с помощью контактов глаз со своим любимым, с помощью прикосновений тренировать свои мышцы промежности вы можете, занимаясь любимым спортом. Это также могут быть танцы, особенно танцы живота. Это могут быть любые упражнения, где задействованы бедра, ноги, любые упражнения на кардиотренажерах. Сексуальная энергия блокируется страхами и контролем. Избавляйтесь от страхов, избавляйтесь от контроля. Передайте контроль и ответственность в руки вашего мужчины. Если пока у вас нет мужчины, он очень скоро появится. Вы счастливая женщина. Это упражнение поможет вам быть здоровым счастливой и получить радостно, наполнено удовольствием жизнь. Живите каждый момент. Замечайте мельчайшие подробности этого прекрасного мира. Любите себя. Продолжайте дышать столько, сколько вам хочется от всего своего женского сердца я желаю вам счастья. С любовью для вас, Юлия Сагайтис. Вдох следует за выдохом. Выжимайте мышцы промежности при вдохе и расслабляйте при выдохе, протягивая свое внимание при вдохе от промежности – к матке, наполняя ее теплым шоколадом. При выдохе вы отпускаете свои страхи, тревоги и обиды, говоря «Я всем довольна». Я всем довольна. Когда вы в жизни будете расстраиваться, сердиться или обижаться, Говорите себе, я всем довольна, не задумываясь, правильно это или нет, как мантру. И увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Желаю вам здоровья и счастья. С любовью для вас, Юлия Сагайтис.